наше первое организационное заседание. Значит, решением муниципального совета Сосновой Поляны э, мы все с вами утверждены э, в качестве членов избирательной комиссии муниципального образования Сосновой Поляны. С чем я вас поздравляю, с, такой, с, с таким доверием э, муниципального совета. Вот. И для дальнейшей работы. А работа у нас сегодня это выборы да, председателя, первое инвестиционное наше заседание. Это выбор председателя, секретаря и председателя комиссии. А, и для ведения собрания нам нужно избрать, как вы знаете, протокол председателя и секретаря. По принятым правилам председатель может быть тоже старейший. Опять это я. Ну, я хочу передать эти полномочия ведения собрания Леониду Михайловичу Солокову. Вот так что, Леонид Михайлович, Спасибо. пожалуйста, приступайте к своим обязанностям. Так, э, в соответствии с решением муниципального совета э, в комиссию э, избрана, вернее, назначена. 8, комиссии Справа решающего голоса. А, присутствует из 8 7 а, человек, дня <clears throat> состоит из 11 пунктов. Вот. Э, я думаю, что основные положения э, я озвучу сразу. Это выбор председателя, выбор заместителя председателя и секретаря. Вот. А просто более подробно здесь э, по пунктам все расписано. заместителем секретаря а, из э, нашего состава счетной комиссии выбирается. Ну, Кто-то хочет, если да, вдруг. если есть пожелание, если есть пожалуйста. Желание, пожалуйста. Да. Давайте по алфавиту. Да, давайте. Кто? Не возражаете? Да. Просто первых трех по алфавиту. Да, я думаю, наши всего семь человек, двоих, наверное, достаточно. Пиши, сейчас возьмем. А, Может Юрия Накитича владеет ксероксом, чтобы бюллетени печатать. Да, я думаю, Ксерокс да. есть. комиссию вошло два человека. Естественно, вот, персонально Смирнов Евгений Николаевич и Шляпин ну, Юрий Накинч. Кто за? Так, э, собственно, э, с первым вопросом члены счетной комиссии э, избирают председателя. Вам надо какое-то время посоветоваться, отойти или, или, или, или сразу. <laughs> Давайте вы будете. Да, я за. Председателем Шляпина Ирина Акинча, да? Так, хорошо, товарищи члены а, избирательной комиссии. А, просьба утвердить э, протокол заседания, первого заседания счетной комиссии об избрании председателя счетной комиссии. Кто за то, что

слушали, что мы избрать... Выборы, выборы председателя. А. Слушали Смирнова, она предложила а, избрать а, председателя. дальше а, так, э, еще комиссию. Закладывать. Да. Не, э, нужно ноль и нам ну, написать подпись. Нет, я подпись, пожалуйста. Ага, да. Все немножко так размерено, собственно. Э, ничего сложного, но необходимо Конечно. соблюсти формальность и запомнить. Э, Тем более, что мы сейчас эти документы положим, документы, на два с половиной, на два года забудем. Уже утвержденный протокол. Так, предлагать, это форму показать просто? Да, да, предложите образец, чтобы образец. посмотрели. Смотрите. А, так, так, такой образец всех устраивает членов э, комиссии. По какому бюллетеню мы будем избирать председателя. Ну, у нас присутствует 7 человек. Я думаю, вы предложите нам изготовить 7 бюллетеней. Кто постить будете, не будет? Просить заменить. Так, хорошо. Елена предлагается нам изготовить 7 бюллетеней по э, предложенному образцу. А у меня вопрос. бюллетени же нужно кандидатов выносить на должность председателя, да? Да, да. Э, а, ну, э, нужно, да, сначала выдвинуть, чтобы начать. Сейчас ну форму утверждать. слушали вас. Да, да, да. цифры, а тут прописи. Да. Да, и тут тоже 7 и 7 прописи. бюллетене да, по утвержденному, по предложенному образцу. Э, товарищи избирательная комиссия, предлагаю утвердить протокол номер два заседания счетной комиссии по количеству и образце бюллетеней для выбора председателя. Кто за? Против? Нет? Воздержались? Хорошо, утверждение. Значит, э, постановлением э, городской избирательной комиссии нашей Коваленко рекомендована стать председателем ныне проведенного онлайн от решения горосполкома. Кто может ознакомиться, почитать, посмотреть. Вот, Елена Ивановна имеет огромный опыт работы. Она была в свое время председателем АНТИК и председателем МОС «Основы» не один Неодиновской. Я предлагаю сберкома предложить кандидатуру Мельникова э, Елены Ивановны на должность председателя ИКМО «Сосновая пара». Кто за? Внести протокол. Внести, да, внести бюллетень. Кто против? Нет, воздержались. Хорошо, так, э, Мария Андреевна, вы зафиксируете, что внесена кандидатура э, Елены Ивановны Мельниковой в бюллетень. Вот. Юрий Накинчик, а вам нужно изготовить 7 бюллетеней по образцу. А еще вопрос да. другой не хочет? Вообще закон. все вносится на Елену Ивановну Мельникову. Так, Юрий Никитич, э, вам надо изготовить 7 бюллетеней. Ксероксом вы владеете. Хотя не знаю, может быть. Может, ну, не, не, не, это образец. Это, а, да, это не действительно. Нет, Напишите фамилию, что... Только кто фамилию? Надо написать? Нужно будет, конечно. Так нет, э, а с образца делать? отстать теперь сделать 7. Да, Вы можете уже фамилию, может быть, Фамилию я хочу записать. Да. Просто ну, там ну, написан образец. Ну, да, ну не туда, здесь просто для удобства печатания вот еще такой образец. всем бюллетеням, как, а э, потом как, как решение, и ну, внести, и внести в этот бюллетень, э, в эти бюллетени все, что да, фамилию там, Не будет это лишней работы, проще вне, э, записать сейчас ручкой, а потом копию ну, сделать. Это ну, же правильно, потому что приняли положение, уже приняли решение, должны распечатать все бюллетени, а потом носить от руки. Согласен. небольшой тайм-аут, ну, вкратце познакомиться. Конечно, вот это правильно. Да. да. Э, я не знаю, что нам всем интересно. Ну, еще раз, как зовут, чтобы все запомнили, э, где, наверное, работают. Да? Ну, где живем? Лена Ивановна, обращаю внимание, потому что здесь присутствуют средства массовой информации. Это будет да? разглашением личной информации. наверное, не скрываете да. данные. Угу. Место работы, место жительства Все. нежелательно. Место... Хорошо. Ну, место жительства я не до квартиры и дома, а принадлежность к нашему округу. Ну, на самом деле, каждый, что хочет, про себя и скажет. Даша. Александровна, можно просто, да. Да, живете в Сосновой поляне? Да. важно. Татьяну Николаевну, тоже живу здесь. Ну, ничего себе. А вы, ну это мы знаем тоже, посмотрим. Так, я, да. я работаю в межрегиональном ресурсном центре. Э, зовут меня Евгений, да, простите, забыл представить. А, можно просто Евгений или Гужения. Я mm -hmm. очень люблю э, отчество, когда используют. А, и работаю в межрегиональном ресурсном центре, занимаюсь дистанционным обучением всего аппарата администрации губернатора Санкт-Петербурга и всех комитетов. Все электронные курсы, э, которые необходимы чиновникам, противодействие коррупции, обращение граждан, э, деловой русский язык, э, этика на государственной службе, я и со своей начальницей, ну мы вдвоем с моей начальницей разрабатываем и около, я не помню, консультации с комитетами, это примерно 5-6 тысяч человек, чиновников, они все проходят курсы, которые я создаю. Потрясающе. Да. Какие у нас, у нас не будет проблем <laughs> с нашим документооборотом. Да, ну, кстати, документооборот администрации тоже есть такой курс. Ну Очень интересно. Видела вы из департамента. Да. члена комиссии прошлого созыва. А я еще забыл добавить от партии роста. А я Ну, ну я Елена Ивановна, а, директор вот этого заведения, которое называется кинотеатр «Восход». Официально оно называется отделение по кинопоказу «Восход», потому что мы вошли в состав Государственного учреждения культуры и основания, с, образ... с момента образования муниципальной власти, и я вас вот сколько созыв, у нас четвертый созыв, я уже забыл, какой у нас созыв. Я ну, вот тоже уже со счета Председатель избирательной комиссии. Шесть, да, да. да. 20 лет же прошло уже, по-моему. Да, уже председателем ТИКа, да? Да, я до э, того, как ТИКи стали на э, постоянной основе, я была председателем ТИКа э, Шестого. Угу. И была председателем окружной избирательной комиссии два созыва по выборам ЗАГС. Угу. Ну, с нашей территории вот, соседнем доме на 438, поэтому Елена Ивановна вот уже третий или четвертый э, созыв, э, э, состав а, избирательной комиссии прошел, так сказать, <laughs> службу здесь. Вот, личность, герой, герой последний герой Советского Союза. Какой так, всем что Хорошо. Значит, э, ну цветы. Ну и давайте уже представим. А, можно вопрос? Вы уже были награждены героем э, СССР, когда уже РФ была, да? Последний герой. А, декабрь 91 -го года. То есть СССР еще было? 24 декабря СССР еще, еще просто, просто последним, кого наградили, есть статья в Википедии, что он произносил «не служу Советскому Союзу, а служу Отечеству». Это был единственный случай, Была. когда герой СССР произнес такую фразу. Была такая история, да. Потому что 24-го вышел указ президента, 25, советского, 25 декабря Советского Союза не стало. Вот, я спрашивал что-нибудь скажи. Э, так, товарищ, э, товарищ счетная, счетная комиссия. А, ну Юрий Накенч, председатель счетной комиссии, наш э, член комиссии Теперь смотрите, э, счетная комиссия. Э, каждый бюллетень вы резервуете своими не было ни одного который с Просто так, для справки. Хотя, понятно, всякие были истории, но они Нет, нет, зря смешали. Теперь э, на тех, где я поставил, выставьте свою подпись. sentido стоит только один значок. Один можно Только за председателя показывать. А, за председателя. Своя фамилия, первая подчеркиваю э, товарищи, которые, а. которые отсутствуют на заседании. А, надо было переделать, чушь. А, э, нет, э, нет нужен. давайте в графу, как обычно, в УИКов делают, отсутствует по болезни. Да. Вычеркнуть. Нет, ну, вычеркнуть. Гра нет, нет, вычеркнуть правильно. И записать. отсутствие отсутствует по болезни. каждого по отдельности нельзя Нет. ускорить процесс? Нельзя? По, по всем законам, по федеральному, по городскому, отдельно председатель, отдельно зам. Считать я да, да, да, да, все. Все только после окончания процесса переходим к следующему. Ну, раздаем. Да. был сорок, наверное? сегодня должны все присутствовать. Все, все на месте, никто не разбежался? Нет, все. Нет, нет. Все проголосовали? Да, теперь счетная комиссия вскрывает урну, все считает и que nos acude. вот раз, вот это вот два, вот это вот три, это четыре, это пять, это шесть, это семь. Все верно? Семь верно. Но за ну, сначала, шесть и один. Сначала а, семь. А, вот, да. Правда. нет, сначала по количеству. Общее количество семь. Угу. За шесть число изготовленных э, кандидатура Мельникова. Мельникова. Ну, число изготовленных бюллетеней 7. Число выданных бюллетеней 7. Погашенных бюллетеней 7. А, нет, погашенных 0. Ну, ну, ну, Число бюллетеней, обнаруженных в ящике для голосования – 7. Число действительных бюллетеней – 7. Число недействительных бюллетеней – 0. Результаты голосования а, Мельникова – председателем комиссии избрана Мелия комиссии, э, мы как избирательная комиссия, я предлагаю утвердить протокол счетной комиссии о выборах председателя ИГО Сосновой поляна выбрано э, председателем бюллетени, значит, все семь штук складываем в конвертик. Конверт с большой тоже буквы? Да. Да, сосновая с большой поляной. А, угу. а дальше? Без кавычек, кстати, сосновая. там есть там. Да, без кавычек. Ну, не Нет, сосновая поляна. Дальше председатель, секретарь, а, А, что там написано? А, выборы председателя. А, сегодня. Сегодня. Сегодня. Сегодня. запечатываете и на стыке расписываетесь. слушали, кого мы тут э, дописать мне, что я сам себя предложил. А, ну, это не, мне кажется, не, не слушайте. Там не пишут, кто а, предложил. А, да. Это в протоколе пишут, кто предложил. Так, я испортил протокол. Ничего страшного. Да. Я написал вас, а должен был э, вас а, как председателя запутались. Нет, нет, нет, нет. Ни в коем случае. Это ваш протокол. Да, да, да. Да, вот счетная, комиссия. Да, это счетная комиссия. Ну, еще протокол. Ну, вы сейчас зачеркните. Будет э, закончится, мы перепишем. Потом изготовим другой. Сделаем, и вы распишетесь. А угу. это порвем, чтобы человек не, задерживать. А. а, можно и там, мне кажется, зачеркнуть. Давайте сейчас быстро зачеркнуть. Да, да, если можно. Где-то есть этот список? Протокол 4. Сейчас я быстро перепишу. Нет, я должен. Да, председатель. А, да, да, да. да, да, да. сентябре, да, это второе воскресенье сентября. А процедура вся начинается, да, ну как минимум за два месяца, а на самом деле еще раньше. Потому что, вот, и нужно иметь в виду, я просто к тому, что к активной работе, да, что эти два там, с половиной месяца достаточно интенсивной работы, поэтому нужно быть готовым к тому, что я уж не знаю, комиссия начинает работать с 11 Э, говорил. Обычный рабочий документ, ничего страшного. будет. Ну, Хотите уже забрать? Который ну, ну, вот с основного места работы, вот я про что. Потому что э, процесс а, очень напомните такой, вашу фамилию? Шляпин ага. Интенсивно нужно работать на За короткий срок очень большой объем работы. И регистрированный кандидат, да, и работаем с участковыми комиссиями, плакаты делаем, всем параметрам налоговой, там, милиции, насчет гражданства, насчет они должны указать там свое имущество. Количество семей. Объем работы большой, поэтому придется отрываться и вот, дневное время, да, надо иметь в виду, быть как-то свободным. В отпуск уже как-то попросим сентябрь. Да, да, вот основное, э, инициалы ну, там распределиться. Чтобы мы все не ушли в отпуск, чтобы нам заседания остались правомочными. А, кстати, по поводу и нерабочей. Вот а, а, в э, Актово а, комиссия обычно заседала в 7 вечера, когда успевали все с работы. заседание тогда. Ну, а дежурство, мы же еще работаем. А только заседание. Мы же ведь это подъем сами выполняем. Поэтому каждый день там два члена комиссии присутствуют, потому что мы принимаем документы. Да, да, да, да, да. Я, я про это. А про заседание-то, конечно. А я думала, что в один 11 утра заседать. Нет, нет, заседание, конечно, удобное для всех. Но ну, дежурство, они дневное. И вся работа. Нет, это другое. вы же да, нам все бюллетени изготовите. Да? Э, да, ну, за. Кто, кто за то, чтобы изготовить все бюллетени? За. Против? Нет, воздержались нет. А, образец бюллетеня, э, значит, э, покажите Двухлетнего повестки. Мирнов, в 7 часов вечера, это, конечно, круто. Нет, ну там договариваться было. Ну, я говорю, это же суть не в том, заседаем -то мы так, не так часто, а в том, что мы работаем с 11. Да. Вот это дежурство. А в Автово э, выбрали золотую середину. Комиссия начинала работу в 12, заканчивала в 8. Причем все дни, э, комиссия может? Комиссия может, но э, мы, как правило, придерживаемся просто общегородской mm -hmm. такой, э, тем более, что, по-моему, до Васильева мы не так работаем. Ну, приходилось, да, да. потому что, когда идет процесс э, вот, выдвижения мы кандидатур, и, и, они, и они приходят, приносят свои mm -hmm. документы, да, вот, ну, там справляется секретарь, зам, там, это потому что все вбивается в компьютер. У нас вручную, мы сейчас уже много лет ничего не делаем. Вот. Мы все в компьютере у нас. Вот. Все забиваем туда, все эти таблички, все эти данные. А, как было э, еще когда-то, у нас вот эти вот горы общее собрание, ну, общее собрание тоже э, по мере необходимости. Каждый день все комиссии собираться не обязательно, а вот когда идет утверждение кандидатур, mm утверждение, да, это принимается, естественно, на общем собрании КУМ. Вот. Мы ну, там кандидатов этих э, ну, как бы группируем, там по 3-4 да, человечка. Ну, по, ну, по мере поступления. По, по мере 4 часа мы... Как, как, компьютером да. практически все владеют. Вот, ну, я люблю сам. сам. <laughs> Я даже особо никого не привлекаю. Вот интересно, можете посмотреть, там, как я ракет данные завел. ради бога, пожалуйста. Вот. Ну, мне проще самому, потому что я сам эти все таблички mm -hmm. не сочинял, сам это все создавал. Mm -hmm. Я в них легко, быстро ориентируюсь. А вот теперь у вас будет помощник. Очень потому что мы тут все не очень продвинутые пользователи. Ну, не все комиссии были, были продвинуты, а теперь, ну, теперь типа, это тоже а, важно, потому что такой работы, правда, много. Вы еще не встречались муниципальные были а, в четырех округах. Для э, все протоколы э, со всех участков до того, как э, отправить в газ в газвыборы пропускал через себя. У меня стояла на планшете программа проверочная. У нас ни одной ошибки не было, у нас ни одного замечания не а, было. Ну, это вот э, все-таки вводится, да, есть, есть контрольные соотношения, угу. в которых видно, правильно протокол составлен или нет. знакома, по ней действительно, если просто, вот... просто кто-то пользуется, кто-то нет. Мы через себя это все пропускаем. Да, да. А, ну, кто, кто не уверен, И это тоже качество нашей работы. Вот как они сдадут на протоколы, это качество нашей работы. Как мы их научили. Поэтому от нас зависит. списки внесены два человека, Смирнов, Томушкина, Изготовлено семь бюллетеней. Пожалуйста. Расписались? Да. Были расписаны? Нет, да, да. Теперь. Потому что голосовали, что-то заговорился. Мы за кандидатуру проголосовали, за количество проголосовали. Теперь получаем, да. председателя совета обучающихся, угу. сейчас не спецсовет, а обучающихся. Вот. Э, в итоге мы голосовали, ну там большая конференция, там 500 делегатов, университет э, ну, большой. Вот. И потом подходит одна председатель, э, не помню, холодильного института и говорит, а ты знаешь, что у нас голосование неправильно, мы тайно должны голосовать на конференции. Мне через тогда полукруг тайно все же тебя похвалила, что сделали хорошие, легкие. <laughs> Говорю, раньше были бюллетеней 0, число бюллетеней, обнаруженных в ящике 7, число действительных 7, число недействительных 0. статья, шесть за э, Помушкину, 1 за Смирнова, того заместителем избрана Помушкина. Мария Андреевна, предлагаю утвердить протокол счетной комиссии о выборах зампредседателя. Кто Против? Солодков Количество 7 штук. Кто против? Какие будут предложения по кандидатуре секретаря комиссии? Предлагаю Сладкова Михайловича. нас тоже будет зависеть от того, много кандидатов будет. Сейчас уже, по-моему, интерес э, не очень большой. Ну да. Сегодня у нас э, муниципальное образование такое дотационное, ну и такое очень спокойное. Поэтому как э, в прошлый год и 10? Нет, нет, у нас 5 и 10. У нас два округа. На одном округе у нас было 7 человек, а, -а, а на другом, ну, может быть, 8, ну, как-то немного. Тогда, да, я потому что да. нужно Поэтому как-то Ну, э, правда, мы не всех допустили, да, но вот уже на итоге было, ну, кто-то, кто-то не, не принес документы, мы зарегистрированных у нас меньше 10 там, а меньше 10 там. Да, да, где-то Отказ а, у нас был, э, не донес человек. На, на полпути споткнулся, не принес все документы, потерял, потерялся <laughs> в пути. Вот, кто-то неправильно собрал подписи, протокол совершенно был ужасный. Тоже получил отказ. А кто-то утаил судить. Помните? Если бы он э, написал при себе, это ну, ничего. ну, честно, честно написал, вот, пожалуйста, допускается, а он удалил. Ну, а потом же проверка, да, по разным инстанциям всех кандидатов. Ну, мы всех проверяем, да. Хотя такой жалко даже, что не участвовали. Они последний день, а Ooh. Mm. выданы 7 бюллетеней. Ведомости э, э, председателя э, специации. А вот тут вы заверьте, да, утвердите эту ведомость, что вы получили. И ваш поторговчик. А Оплачите Солодков, да? Да. Солодков. А, число изготовленных бюллетеней 7, число выданных бюллетеней 7, число погашенных бюллетеней 0, число обнаруженных в ящике 7, число действительных бюллетеней 7, число недействительных 0. образом Солодков избран Зачетова? Да. Расписались? Да. А я. Повестка дня исчерпана. Все решили вопросы по А, да. А, а, можно? Мы не голосовали за а, повестку дня, поэтому я так забыл упомянуть, что у меня есть три предложения для избирательной комиссии. В частности, о порядке публикования решений избирательной комиссии муниципального образования «Сосновая поляна» о порядке информирования членов комиссии, кандидатов, доверенных лиц, и иных участников избирательных действий и также о порядке информирования деятельности комиссии и работе с обращениями граждан. Если конкретно по каждому из них могу сразу сказать, если комиссия не против. Ну, конечно, интересно. Да, э, либо можем проголосовать за э, рассмотрение, либо против рассмотрения такой порядок про, про, э, обязательно принимаем, да, но уже... Ну, э, ну, нет, нет, это когда уже так, процесс пошел, да, все-таки до выборов еще два с половиной года, э, на мой взгляд, э, необходимости принимать его сейчас, вот этот порядок, например, информирования, да, потому что за два года могут возникнуть какие-то, не знаю, новые, может быть, да. сейчас публикуем Попозже я перезвоню попозже. Поляна, может быть, того времени этой газета не будет, а может быть, ну, что-то другое. Или другой способ э, вот этой публикации. Но ну, я не соглашусь с вами, да? потому что а, согласно Конституции и закону Санкт-Петербурга угу. граждане обладают правом инициировать референдум. Соответственно, об э, инициировании референдума они должны уведомить нас, избирательную комиссию. Чтобы не возникало этих вопросов, э, я предлагаю все эти документы сейчас принять. Ну, я, я еще могу э, рассказать, э, что конкретно лучше сделать. В частности, в частности эм, лучше всю информацию сегодняшнего заседания, начиная с сегодняшнего заседания, публиковать на сайте муниципального образования в разделе «Муниципальная комиссия». Вот. И мы должны принять решение и оно вот как раз содержит. Дальше а, об информировании средств массовой информации и также об порядке обращения граждан. То есть граждане вправе обратиться в наш коллегиальный орган и вправе получить ответ. Но пока мы не примем этого решения, они не будут иметь способа а, направить нам обращение. Как они будут? Через э, секретаря муниципалитета, но это не по закону они должны иметь источник. То есть это должен быть mail, форума какая-то. И я вот как раз все предлагаю сейчас. Давайте, чтобы не быть голословным, я просто зачитаю. Нет, я, я поддерживаю, потому что мы ведь комиссия постоянно действующая. Да? Мы не только вот, раньше комиссии формировали только на момент выборов, а вот муниципальная комиссия, она именно имеет статус постоянно да, вот у меня есть э, а, проекты а, Ну, ну то, я, на а, сегодняшний день у нас э, нет... Держите. Э, это, а, это три разных проекта. Здесь три разных решения. Вот. По разным, я, по трем разным вопросам. внесла для изучения вопроса на следующий раз потому что я бы соотнесла это все-таки с законом, ну так тоже выборы уже давно прошли. Хотя уверена, что Э, я проверял, в этой части закон не изменился. Но, в частности, вот, например, порядок опубликования решений. Э, мы сами на основе устава муниципального образования сами э, себе как то позволяем опубликовать. А дальше о информировании. То есть это федеральный закон о порядке рассмотрения обращений граждан – здесь действует. Э, он применяется и к органам местного самоуправления, и о доступе к информации. То есть э, граждане могут свободно ее получать, и закон говорит, как они могут. Дальше, э, где мы публикуем эту информацию, там пункт четвертый, решение о порядке информирования, у кого на руках есть. То есть мы пишем, что мы публикуем по адресу муниципального образования. Это ВМО Комиссия по адресу. И уточняю. Пункт пятый Установить, что адресом электронной почты избирательной комиссии муниципального образования Сосновой Поляны является, ну вот его надо создать, ИКМО, дефис МС39, собака, а, mail.ru. Ну, а, ну да, тогда его нужно сюда вписать. Вот. А, собственно говоря, если мы там соберемся через неделю, а, и примем эти решения. Я за. Если нет, э, через два года, то я уже 20 через неделю. Или, я не знаю, я не вижу противоречия э, такого. Нет, Единственное, что э, все-таки нужно это обсудить и с муниципальным советом. Да? Вот, Во-первых, у нас нет у них, э, у них нет отдельно кнопочки избирательной комиссии. Есть? есть. есть? Собрание вновь избранного состава избирательной комиссии, самое первое организационное собрание, включает в себя выборы председателя зама секретаря. Вот. Все остальные вопросы – это уже рабочие протоколы, рабочие собрания. То есть, если нет возражений сейчас начать новое собрание, все решения мы принимали вот, на, свое, на свое то, все, тоже там какие-то уже вопросы. Вот. Э, а это вот такие уже рабочие моменты. Ну, два года, может быть, не стоит ждать. Ну, в общем, на, ну, на усмотрение комиссии. что, усмотрение ну, комиссии. Вот ну, как, ну давайте, давайте, как, давайте как. просто по, пообсуждаем это еще. Вот насколько э, все решения однозначно правильные и э, мы их все равно принимаем. Просто вопрос стоит о времени или о проработке этого вопроса я все-таки, э, ну как-то вот, да, два года прошло после э, тех выборов, ну, вот какие-то вопросы там не каждый день закон э, смотрим, поэтому я бы на себя, про себя, я для себя думаю, я бы соотнесла вот, вот это наше решение все-таки с законом, лично я, да, потому что так вот не помню, как это, если там срок принятия, да, ведь много законе э, регламентировано, что в какие сроки делается. Э, более того, э, как правило, перед, перед каждыми выборами закон корректируется. Хотя мы сейчас живем по-старому. Не об этом. Но тем не менее, как я, бы, я бы хотела в этом отношении посмотреть закон. Мое мнение. Вот, а собраться, то, что ему нужно принять раньше я с этим, я очень даже вами, вам благодарна, Евгений, что это вот такая подсказка абсолютно правильная. Абсолютно правильная подсказка. Более того, как-то раньше мы формировались ближе к выборам, да, поэтому как тут все уже да, да, учеба да. началась, и там как-то уже все вспомнили все. А сейчас, когда так еще отдыхают, да, до выборов далеко, поэтому как-то не очень. Я, я, например, лично средств массовой информации, которые уже сейчас должны иметь аккредитацию и прочее. А, и, собственно говоря, общественное объединение а, как э, участники, которые вправе выдвинуть своих членов комиссии. То есть это общая такая формулировка. Да. Просто по факту э, мы вот сейчас э, срок подошел, да, и он так отодвинулся в связи с тем, что было 4 года, стало 5, поэтому вот формируются комиссии так за 2,5 года по факту мы сейчас не будем в рабочем состоянии, да, мы сейчас разбежимся. Да, да, да, спящий такой. Спящий <laughs> лежит, да. Вот, поэтому особо так вот, э, как-то, так я не вижу а, проблем, чтобы вот э, там гражданин, который что-то хочет узнать про нас или еще что-то, не, не может найти эту возможность. Она всегда есть. И у нас все формальное такое, да, потому что хотя, хотя были это Надо, надо обсуждать, ну, вот ну, тут много непонятно. Ну да, потом э, все-таки... Членов комиссии информировать? А, нет, вот, вот это важный вопрос. Э, вот, а, там э, про это поводу потом... СМС, да. Это... Да, да. Каким образом, чтобы все вот это мы можем сейчас договориться, а потом примем это. А, это просто, знаете, ну, не про нашу комиссию, но бывают случаи, что э, не, не приглашают на, на заседание тех, кто как бы там считается там как-то, ну не знаю, не всех приглашают. И должно быть подтверждение того, что меня, да, я вот член комиссии, а меня не позвали на заседание. говорят, да, мы тебе звонили, не дозвонились. Так вот, э, у нас уже отработано этого нет. Мы обязательно посылаем смс-сообщение, да, ну, кроме звонка, еще смс-сообщение. Поэтому вот, ну, принять такое решение не, не, не лишнее. Ну, в доброй практике просто будет. Да, да, да. А, да, там просто прописано, что и членов комиссии совещательным голосом тоже, что комиссия уведомляет и не только с решающим. Конечно, нет, и, нет. Да, и, и да, и там самое интересное, что э, прописан номер, с которого будет отправляться. То есть комиссия сама решает тот номер, а не так, что сегодня секретарь, завтра председатель, и потом пойди докажи, кто, кому, когда, ну, это, за 5 минут. Это... Да, просто практики разные бывают. Конечно. Уже... А, просто чтобы иметь номер, да, нужно, ну тогда это вообще далеко зайдем, нужно э, там мобильную какую-то покупать, наверное. Нет, Каждая общем... смс стоит денег. А нет, э, я вот тут не прошу денег. А, э, это это, это, вот это, вообще обязанность секретаря. Другое дело, чтобы понимать, я понимаю, о чем mm -hmm. речь, что если она будет отправлена, знаешь, чего-то телефона, там, незнакомому мне, mm -hmm. я могу не, не понять. смс должны отправляться, например, с вашего телефона. Все знают, что это ваш телефон, смс послал секретарь вот этот порядок, я его приветствую очень. электронная почта у нас да, есть, которой мы тоже активно пользуемся. ну, какие-то моменты все-таки... Да, ну просто речь идет о, том, что вся комиссия так решила, что вот этот ну, мейл, вот этот номер телефона. Хорошо. считаю, что ему абсолютно тоже нужно э, иметь в виду и быть готовым. Потому что, может быть, любое наше, понимаете, любое наше действие может быть оспорено. Поэтому действовать мы должны таким образом, спасибо. Э, вы сейчас меня захвалите. Так а, какое решение мы все же принимаем? Да, вот мы сейчас соберемся кто-то, позже. Кто-то посмотрит. А. Ну, давайте поставим на голосование. Я предлагаю проголосовать. Сформулируем. Э, там есть а, да, то есть а, предложение... Есть предложение сегодня, года. есть предложение там в течение, предположим, месяца, ну или там двух недель сейчас мы пообсуждаем, если кто-то здесь на месте, или это оттянуть к моменту выборов туда, через два года, когда мы начнем работать уже в рабочем решении. Так что вот, наверное, вы уезжаете. Может быть, а, на самом деле, может да. быть, тогда что, хотя на осенний Давайте осенью. Осенью, да, да, потому что вот Леонид Михайлович идет сейчас в отпуск. Ну, а, потом вот ты, вы вернетесь, я уйду. Давайте на осень. Давайте осенью. Тем более так еще раз встретиться, чтобы мы не забыть друг друга. Да, думаю а забываем, конечно. Поделиться, уйдем в спящий режим. Поделиться летней да, так ты еще вас и не узнаю. сказать, период сейчас между она, выборами она не откроет. Да, она в период выборов и ведется постоянно в соответствии со всеми законами. То есть, если мы до осени отложим, э, ну, ничего, не ну, произойдет. ничего совершенно не произойдет в этом году. А может быть возникнут еще какие-нибудь подобные предприятий, предприятий, кто горосберком, неважно, кем мы выдвинуты, а, но комиссии мы не ведем политических дебатов, да, мы на самом деле осуществляем выборы э, в соответствии с законом, и это наша основная обязанность. Вот, поэтому просто я так говорю, поскольку какой-то опыт у нас есть с представителями различных партий, которые может быть, неправильно представляли себе работу в комиссии, вот, и поэтому начинали как-то вот, как будто бы контролировать или как-то вести себя не очень. Вот я считаю, что это неправильно, потому что комиссия, она работает. Да? Есть э, там наблюдатели во время выборов, которые контролируют, а мы с вами работаем. Причем эта работа достаточно сложная, она по времени, время в небольшой отрезок времени регистрация подготовка документов, это и работа с участковой комиссией, это выпуски плакатов, то есть проверки сведения кандидатов. То есть очень большой объем работы. Вот, поэтому вот, хочу сказать, что мы технический орган, который осуществляет эти выборы. Вот, и от нашей слаженности всего, всего, всего,